potenza degli elementi! Furia del vento! Forza della roccia! Potere del ghiaccio! Energia del fuoco! Combatti! Iroc! Organizzare! Combatti! Vulcan! Wow! Oh, sono ultra carico! Combatti! Orion! sentito parlare del grande Cosmir, un avversario davvero potente. Combatti, Gormita, Lord del Vento, Helios! Oh, nuovi poteri? Eh? e grandi poteri. Assicuriamoci che Kratos non li prenda. D'accordo, Tempestoso. Combatti! Diakos! Bam! Poteri mecha! Troppo forte! <laughs> Kryptos! Combatti! Urik! in forma, Urik! E così scaldiamo l'atmosfera! Combustione! Combatti! Havok! Sì! Mi sento alla grande! Diamogli una scossa, Trek! Combatti, Lord dei Gonniti del Ghiaccio, Tryon! Titano! Traition! Alios! Amici, questo è un momento critico. Avevamo vinto! Ma poi Vaidus, Aoki, la custode, è... è scomparsa! Purtroppo non mi diverte più! Addio per sempre, Lord. Tu invece mi diverti. È un piacere incontrarvi di nuovo. <laughs> ben detto, Cosmir! È sempre un piacere lavorare con voi. Avete bisogno di aiuto? Eh? Ti sbagli, non hai vinto. Uh ah, -huh. Ah. E non succederà mai. Sì, ci siamo riusciti! Electrion, questa volta non ti permetterò di sfuggire alla mia ira. Ma questa volta ho tutti i miei poteri. Sparisci, Voidus! Huh?